Tu m'as dit que je suis belle. Oh, je reçois de ton ciel doré pour moi. Je reçois, oui, tu m'as dit que je suis prospère. to see pour mon aller? Je suis favorisée pour mon frère, mon mariage, pour ma destinée. Je suis favorisée.